I hope this time around, this network will be fair, right? Share the sharing the video i am back i am back i am back ịghọtago i am back i am back back is back is back. Share am the video because. video share the video share share share share share kezi egbula thank you so much i am back i am back uh, july man uh, i see you don't worry continue commenting maybe next giveaway i will give you ịghọtago continue sharing the video na-atụsa n'ozi a unu ama why i am happy hmm. i am just happy eh? because of that na maazi nnamdi kanu will soon come out ekpechago ikpe nwezi ọkpefuru ihe anyị fụrụ a na-akọgheri ajọs na-eme nkọgheri <laughs> anyị enwego hope anyị enwego hope maazi nnamdi kanu is coming out and ị na-anya anyị so many places bịarudelu gym now ebe niile bịarudeluzie edelu so many people are now changing their names so many people are now on the run some people are still crying some people are still believing the criminal in finland you know so many things dey change wego because of gini n'odogwu a na-ekwu maka nkoto nkotonko nyiri mkpuchi he's about to come out again he's about to appear on radio biafra ka azị ụwa ọ na-emebizi emebi ka ụwa ọ na-ebidozi ebido i was so disturbed i wasn't myself all this while biko can you guys hear me it's like na my network adịrọkwa mma bi network m ọ dị mma so i was so disturbed na-agbagharị na-eti mkpu tachichichicha ahụ bụ dry ya dị ka nkụ you beat even come out more abio <laughs> i no even fine but now people come dey talk say I'm fine i no even know say wada chana go fine ozi kịta anụnwa the news bịazi bịa na now ụbịaziri na-adagharị ka people na asị na nwada chalugo you are beautiful i thank god o because ncha melụ m ncha ịma ihe bụ dat na ncha melụ so many people na-ama ọkụ anyị people like simon ekperima my people hey i want to appreciate each and every one of you ee eh, bifo i forget echefuru m before that na sosa na achalugo biafra tv ka m aga gaa live before hmm? so let me uh, repeat the announcement once again listen and listen very careful uh, on the 16th of this month uh, and the 17th of october 2022 a ga-enwe 1 million man march na london our people in london get ready if you are not in london and you want to uh, join the 1 million man march na london you can uh, join them to, uh, from tomorrow uh, and the next tomorrow you understand so make sure that na email onwe available to be on ground don be uh, uh don be don be like simon ekpema simon anaghị aga protest but ọ sị na ebu spiritual son maazị nnamdị kanu yet na n'elu protest afro uh, simon Igbolima ivu nwa mmiri ọma macha eme na Bruce the other day afrọsabi Simon nwee ihe dịka autopilot they are only uh, making noise on social media so biko make yourself available tomorrow and the next tomorrow if i'm not mistaken as you know 16 17 16th and the 17th anọ nọ m na London ghọtago so i don't know but i'm just telling you guys to uh, take note ka ị hapụ isi that na hey i forgot nna eme m nchefu don forget o oh, please remember then o oh, eh i have even fallen in love with you thank you so much maazi seed thank you i really appreciate you oya share the video then ọzọ ka nwanne ya eh, maazi chinasa nworu let's be serious maazi chinasa nworu eh, is going to appear in eh, radio biafra today this evening around 7 p.m. Biafran time. You understand? So, Mazi Chinasa Nworu, the lion himself, the almighty Mazi Chinasa Nworu, egwu ndị ilo, ụtali ndị ilo, ụtali ndị autopilot. Unu ga-afụ ihe Simon ga-eme today. Ọ naghị eget ready. Ọkwa nọ na jim Simon is now getting ready because ọnụgo that na odogwu n'onwe ya Mazi Chinasa na-enye sleepless night Mazi Chinasa Nworu ga-ekwu okwu today. Iyi ọ ga-akpọ taa. mba ọ ga-aba taa ọ bụrụkwa obere ihe o get ready na-eme presọp o maazị chinasa wori is coming for you ọkwa ịsị na ịda anụ anụ ịsị dat na okwu ga ada ekwu okwukwu na by the time you are done with us dat na anyị ga-ekwete wait for maazị chinasa wori sọsọ sef ọ ga-eji ọkpọ tirie ya ọnụ wait for him he will be appearing on radio biafra on the Eh, eh, oh, oh, eh, today 7pm biafra time go so stay awake don go anywhere ka hapụ ịkọlụ ya akọlụ i love to follow him life I'm like ọ na-ekwu ana m follow up so be ready ihe niile ị na-eme ya now obere oge now we kick off so that is it my people on this note i want to appreciate you guys once again yes the lion of biafra mm-hmm. maazị chinasa nwere bụ lion ma ọ sọrọ gị ma ọ sọrọ gị nke gbasara gị so eh, ụmụnne m i want to eh, use this opportunity to appreciate our legal teams barrister ifeanyi ejiofo and co and again i want to appreciate the dos all the whole ipob media warriors hey god sherenụ my people. my people, I want to appreciate IPOB Media Warriors. I want to appreciate the DOS. I want to appreciate everybody for your hard work, for everything you guys have done so far for the release of Mazen Nnamdi Kanu. I want to appreciate you guys. Ndeewonu. And eh, let us go to the topic of the day. See, eh, o nwere ihe m na-anụ ana m anụ kepu kepu. I don't know ma ọ bụ eziokwu ka ọ baa asị. Geenụ ntị. solu nu nke unu m because i don't know obere oge na-asịkwa nwaada achalugo is a fake news i don't know amaghịzi m ihe m ga-eme eme geenụ ntị ka unu Before bifo anyị aga na the main topic of the day <laughs> after United Nations Human Rights Council's working group Sherenu, on arbitrary, after United Nations Human Rights Council's working group on arbitrary detention, the United Nations called off on the Nigerian government to immediately release Kono unconditionally and pay him adequate compensations for the arbitrary violation of his fundamental human rights. The assassination attempt wasn't really from his political rivalries, rather it was a mission of tightening loose ends. He knows so much about the betrayal, kidnap and extraordinary rendition of Mazin Amdi Kono from Kenya back to Nigeria. And because Mazin Amdi Kono is going to walk free soon, the major role players are out to cover their tracks. Remember, lots of fingers are being pointed at Senator Ifani Yuba that he played a major role in the betrayal of an Hindu. He, Ifani Yuba, also when he was accused of being the owner of the private jet used in the extraordinary rendition of Mazin Amdi Konu after he was tranquilized, he unambiguously owned up that they was his friends. I could still remember when I published the story indicting him of being a key player in MNK's abduction, the post went viral which open let loose the chains of all his media hyenas as they came for my head. Even a funny Yuba made a live video urging everyone to disregard that story. And his media head issued a communique saying that they have submitted my details to the police and I shall soon end up in cuffs. So, what am I trying to analyze here? The assassination attempt on Senator Ifani Yuba not long ago was 90% not political induced rather those of his fellow key players wants him permanently to silence in order to close that loose end. There are five major lead actors in Kanu's abduction. One, the Fulani feudal overlords at the federal level. Two, Southeast governors. Three, many close confidants of Mazinandi Kanu, thus. Four, some Southeast senators. Five, Hannes Ndigbo. These five aforementioned names played major role in the kidnap of Mazinam Kano. They are all panicking right now because the freedom of Mazinamdi Kano is fast now hence they are all out to clean off their tracks. And why the attempt on Senator Ifoni Yubua's life was because his private jet was used in the extraordinary rendition of Mazinamdi Kano from Kenya back to Nigeria. And because the United Nations Human Rights Council's Working Group on Arbitrary Detention, the UN, has called on the government of Muhammadu Buhari to immediately release Kano unconditionally and pay him adequate compensations for the arbitrary violation of his fundamental human rights. It has dawned on them that first, people would be asking one important question and that is, who's the owner of the jet that was used when they renditioned MNK? And only Yuba is being pointed at hence the key actors wants him dead in order to erase that trace. I was recently informed by an anonymous source that the assailant used a tornado bullet on his level bulletproof vehicle, and it penetrated. Google tornado bullet, and you'd learn that such bullet can only be sold to a state security, DMI, and selected strike force teams. As I type this, Senator Ifoni Yuba is out of the country. He's gone into hiding. So, the question is, who is really chasing after him? With the above analysis, I leave you to solve the final puzzle. But one thing is certain, this monumental betrayal of Mazin Amdi Kano will never be swept under the carpet. Those culpable will definitely face justice at the right time, which is almost here. No hiding place for them because the undefeated Lion of the East is in diaspora media. Look on my people, uh, there is something na I want to ask eh, ihe anyị gere na biko na ọ recent new ihe or video ka I don get it I want to know because akụkọ a akọla ebe a abụgo m ya before that no private jet eh, Ifeanyi Uba ka eji wee bunata maazị Nnamdi Kanu odi wey from Kenya so biko na m asking please ihe anụnwa kịta akọrọ ịba amnọsieyi na ogekwa ntị bikos obere oge kịta anụnwa na asị eh, na nwada achala ugo jikwa wee sị plis that's not what I'm saying no ana m ajụ ajụjụ biko na ihe anụnwa eziokwu that nọ eh, private jet ifeanyị ụba ka eji wee bunata maazị nnamdị kano yes new video my dear is it a new really nya this thing bụ new video hey chineke so uh, as in that means because ma na o nwere ndị ndị si n'oyibo na in every um, rumor there must be atom of uh, truth there ọ na ha afia na last month fugo oh last month ka esendiri this video because ị na-anya ịfụ that na ifeanyi ụba i'm not saying that no but o nwee ka as in that time agala uh, a na-aga ikpe maazi last year ifeanyi ụba na-agbagharị for governorship ifeanyị ụba megide he was ọ dịka dị ka ọ gịnị he was restless ifeanyị ụba soro wee gaa na-agbagharị na-eme ọsọt sort of ka afọ datina onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ every ọ na-ada adụ ụjọ na-atụ ya ọ na so ifeanyị ụba datina ọ na ọ na ọ gaghị na o sohujie ka afọ maazị nnamdị kano na that na some people ga-elik his secret ifeanyị ụba wee kwado takalujebe di ya so biko na ihe m na-ajụ ụba asịkwaghị m na na aka ifeanyị ụba dị bikos obere oge kịta ọ na-asị na mọs biko kedu ihe ị na-eche spirit gị nwere ihe spirit gị na-agwa gị bikos ihe anụnwa ịfụ kịta akụkọ niile fụla na-akọ na don be surprised na o nwere ike tumoro na ọ bụla eziokwu bikos ihe ọbụla lik na elik somtin ọbụla anọkọtara otu a pụtakwuo a e, e ga-enwe na ọ bụrụ na datin bụ 50 out of that 50 maybe 35 or 30 ga-awa eziokwu so bikonu gịnị ka ị chere ihe o nwere ike ịbụ eziokwu ka ọ bụ allegation ka a na-ebu anya ụba ka ọ bụdati najos na-eme imaji bikos for me o oh, my spirit amagwa m ihe my spirit na-agwa m agwa spirit m na-agwakwa ndata na ọ dịkwa nka ihe ọ bụkwa eziokwu mm-hmm. bikos among the whole senators niile nọ na south east ọsọ ifeanyị ụba ka akpụ n'ọnụ ekwekwa ka ka emena ya atak last two months gịnị ka ifeanyị ụba mere eji achụgharị a gịnị ka o mere ọ na some true is hiding the ahe bikos ewobu that na aka ifeanyị ụba dị ọcha agaghị na akpa afọ enita ọtata ka ifeanyị ụba pụtara na soshal midia ọtata ka maala ifeanya ụba wee o ji bụ immediately ejide maazị nnamdị ka na afọ ifeanya ụba na-ahụ everywhere that means aka enwekwara ike ịdị na ya o that is not what I am saying but ihe m na-ekwu bụ ka enyochakwa ihe enyocha ka ọ hapụkwa ịbụ datị na onye azị na onye a na-ekwu okwu ya nọ n'etiti anyị datị na onye lụrụ maazị nnamdị ka na onye lalụ maazị nnamdị ka nye n'aka ndị ilo datị na onwekwa azị nnọọkwa nwanne anyị o ka ọ hapụkwa ịbụ eziokwu <laughs> ee maka ihe a bụla eziokwu ịmadat na nsogbu adịgo ịmadat na problem adịgo so i don't know this morning na egechara m ihe a wasn't myself nsi mba n'ihe a na eziokwu nwere ike ịdụ n'ime destin bikos otego eji akwa afọ ifeanyị ụba otee na-eji kpụrụ anyị n'ọnụ ifeanyị ụba pụta bịa there is something ifeanyị ụba anaghị agwa anyị there is something that guy that man because onye ahụ ọ dị in support of one nigeria till tomorrow unu fụrụ nsị anyụrụ n'ọnụ na bbc jebe sị datinaya na na-asọpọtụ support maazị na support go maazị nnamdị kanu in so many ways ịchacha ways ifeanyị ụba support go na maazị nnamdị kanu gaghị afụ but i thank god ma ọ bụ eziokwu o ma ọ bụ asị o at least maazị nnamdị kanu sị datina eh, eh, eh, ekechiri ya anya bikos ọ bụrụ na ihe a bụ private jet ifeanyị ụba akaghị ikechi maazị nnamdị kano anya maazị nnamdị kano sịra sị na ekechiri anya wee bulie from kenya bunataluye na naijiria so o nwere ike ma walida ama na otu datis wee mee onye mm, mm, sọmbọdị ewere akwa kechie anya ka ị ga-esi ma ọ bụ jet onye a maọbụ mana ọ bụ private jet onye a you know that kind of thing bikos ekechiri onye ndu anya I don't know because obere gara asị na nwaanyị achalugo ji wee sị datin ifeanyị ụba na ya bupụtara private jet eji wee bunata maazị nnamdị kano ọdafia ha afa m na everywhere so that is it my people ọkwa na ọma adanno o nwere ike ịma so um, nke ahụ bụgodu by the way sha unu si na akụkọ emeka ihe dị ọha na dati mba asị pọta unu nekwa anya unu ga-afụ datina ihe abụọ ọnụ okwu emeka ihe dị ọha ihe abụọ ọnụ mmiri okwu ndị wan naijiria nụnwa ndị anyị anụnwa na-asọpọtụ wan naijiria wan naijiria wan naijiria na ya and wọchi ya destin ha dere ebe a sị na-eme ka ihe dị ọha dere destin ịfụdat na ihe anụnwa ọrịa wi dia kampen na ọ bụrụ na so many e, ekwube gị na ọ bụkwa datị na ahapụ maazị nnamdị kano datị na ọ ga-eme peter obi afet that na ọ ga-eme dia 2023 election na fet that na maazi nnamdi kanu is not in support of eh, eh, eh, election that na ọdụzi in support of one nigeria that na ọ ga-edistop kwa ha that na ọ ka mma ka aka jide maazi ọ bụrụ na ejidebido maazi nnamdi kanu emechazie election ahapụgbazie unu n'anya unu ga-afụ na ihe a eziokwu unu n'anya na unu ga-afụ dat na ihe anụnwa it looks like that no eziokwu ka ọ bụ let allow emeka ihe dị ọha to come out and defend himself let him come out and tell us that na ihe aba asị ma ọ bụ na ọ bụ eziokwu because ọ bụgodu na eziokwu he can never tell you i wonder why our people are defending him say that na ihe fake how is he fake unu ọnụgo from emeka or emeka ihe dị ọha is he too big to come out and address us to come out and speak to us is he feeling too big emeka ihe dị ọha ọ na-efili too big ịpụta na pọblik bịa difendi onwe ọ na-aba abịakwuo kwuo somtin ikwuro abịa sị dat na nwaada achala ugosi emesịa m anya ọ bụrụ na m ekpe i will come and defend myself just like yesterday someone sent me a video ebe one refraf ee eh, a na-akpọ king nwa solo si na na mụ jikwa wee wee pụta na ayọ star na na na blackmail simon ekwere ma na ọ na-analụ super chat were na mụ na ya ebe ofu i came out and i defended myself onweghị mgbe m ji ayọ star there is never a time mpụtasị please o oh, i am begging star i have never for one day si know that na i am begging for star no in na-anya na that na pin dey down here no be me pin na facebook pin am automatically so i defended myself that yesterday ọkwa unu na-afịa then why you call nwada achalugo you suppose to check ma nwada achalugo ọ your life kwa na ma nọ life nobody please share video share this video i don't know why all these things is happening today share me video bikonu exactly maazi seed we are not star people exactly thank you so much for that comment ah maka ndị na-awụyala ahụ maka ndị na-agosipụ with my name maka ndị ala achalugo na anyị ịga na youtube iwere afọ achalugo na eme money nwada achala ugo jikwa wee na-asị na simon melụ nke a mee nke ọzọ wele onweghị ka o si ruoru mụ na gị you are hiding your face ị naghị ewepụta your face were eme vidio hmm? ị na-ahide ihu gị but nwaanyị achala ugo you are seeing me ife atọ dat na nna ebe gị for star it is none of your business onwe ka o si alụ gị onwe ihe gbasalụ gị dia i have never for one day come out and beg your mother maọbụ your father star ana m eme ihe m na-eme so i don't know why you guys are disturbed about me in everybody's image ifeanyị ụba kịta ọ na-ebugharị afọ ya na nne ya I'm going to play the real video ifeanyị ụba na Simon na-ebugharị afọ ya na ifeanyị ụba so na DOS I'm asking you people ifeanyị ụba anụnwa ọ bụ an IPOB member ifeanyị ụba so na DOS ọnọkwa nda maazị Nnamdi Kano? I don't know the problem of Simon this guy chọrọ eh dazi this guy chọrọ ịtanish image of people nekwenye anụ mụnwa bụ nwa abịachala ugo am I begging for stars mana simon echekwa ejekwa nke nwa soro nyapụta na facebook kwuo dat na nwa adachala ugo na yo star this is hand work of uh, simon ekperima ọ bụrụ na afụ gị na enyi na ọ bụ nkịta anụ nwadat na azin na akọwalụhụ nkịta na atụghị dis vidio na akalụmma ịma ihe na-eme not knowing that no as a no message simon ka anyị na-asapulate as a what a nonsense simon ọ na ịnweghị ike imere onwe gị ebele ị ike ịchọ something doing just because of na ahụ gwara ụwa ihe ị na-eme ị na-agba asịrị a na-enye gị super chat ị na-agba asịrị a na-enye gị super chat iwe sote so nwa ada isi ha pụta bịa kwube your eras ndị ibu ego n'aka na-egobi because you cannot buy me people ibu ego n'aka na-abai ise ndị ha kọna na atakụnada kọna body shame mụnwa ka ị ga-abọdi shame mụnwa iruhu half mama never born you nne amụrụ dịghị ọfụma they should come and tell, tell the whole world that na nwada achala ugo na-akpọ simon eh, super chat eh, bega were na mụnwa na yo star simon you are a disgrace ịbụ a blackmailer look my people let me tell you people ụnụ ama ejebeghị na the main topic of the day I'm just starting ụnụ ama the main reason why everywhere ji wee dị ka enwere ọgba aghara ụnụ ama ihe kpatara o ji wee dị ka esemokwu a na-enwe n'etiti anyị na ụmụnne anyị Simon bụ onye bụ n'isi kedu ka Simon si wee malite njem a how did simon formed simon zọkwasara ọkpa na dos na fọm na aga simon started this whole gossip ụnụ ọfụrụ asịrị a na-etegha asịrị ịfụra na-agba today na social media so many bloggers iji wee na-emeki money now simon started it simon gave birth to that gossip simon started with dos akọ because he is as in he loves blackmailing people nekwanụ this young man ifeanyị ụba gwanyenụ nwere ihe ifeanyị ụba pụtago nwa ụlọ oh ọfụnugo biafra flag n'aka ifeanyị ụba but na-ebi lies simon butere ka o were distract anyị ka anyị wee wepụ anya anyị ebe ọ nọ n'ọya lelu maazị nnamdị kanụ ka m m ụnụ simon so wee keta ego eji wee bitue maazị simon is among them forget all this thing a na-asị anonymous asị nke ọzọ simon is the blackmailer here just now aka ifeanyị ụba dị ọcha ifeanyị ụba is an innocent na na-agala onwe ha ihe akọ akụkọ akọ asịrat na nothing like atom of truth n'ihe a niile amanọ simon so simon gụma na-ebugharị vidiyo kịta ka m furu wee kwete simon nya agụma bupụtalụ vidiyo so oguma bụ onye wepụtara dis vidio simon hey afụla alụ alụ ka afụrụ afụla alụ n'ebe simon nọ nne ya wait my people can play this video geenụ ntị o bikos ịma na a na-ekwu okwu dat na simon is a blackmailer some of you ada aghọtasị ya unu nwere ike feel that na eh, eh, eh, that na we hate him we are jealous of Simon. Simon uh, is doing well. Nenu somebody we are jealous of a necklace man nwoke na-enweghị onu. na Nenu onu ma ọ bụrụ na na-afụ onu otu onu m si wee dị na eh, na isi na onu m. Gwanụ Simon ya bịa gosi unu onu ya. Onye na-enwere onu na-apụta jide pipo nwere onu na blackmail. Geenụ ntị na vidiyo. I don't want to say much. Just geenụ otu ihe a niile si wee bido yesterday Simon na-apụtakwa na again na-etretin eh, Barrister Ifeanyi Ejiofor na-etretin so many pipo geenụ ntị aka m ihe ọbụla onye ọbụla kotere o were isi eburu chere gee ntị Sharon, mi that, ṣe Who's supposed to be part of this success story? To frustrate Chief Michael Zekome from giving giving his best in this case. This case, he relatively done it on pro bono. Relatively did it on pro bono. He was every strategy was deployed towards frustrating him, but he said no because is on a divine mandate. I want to appreciate him. I may not go into details, but I want to appreciate him so immensely for also believing in me too and believing in my convictions and judgment too. Marx also appreciates so greatly the contribution of Her Excellency Mrs. Sute Kano, the wife of Mazin Nabikano her words of, her words of encouragement, wise counseling, and also believe in us. Throughout this terrific moment, period. Even when those who are also supposed to be part of this story are ferociously working against us, blackmailing us, doing things possible to chase us away from this case this woman remains firm, exactly. strong in her convictions and believes in us. I must appreciate her. Also, my thanks also go to my friend and also my client, Adeshike Dozem. He's a gentleman who also believes in us. It was a very hard fight. We thank God today that we, are, we have achieved the victory, the long awaited victory. I appreciate him too. I also want to appreciate my professional colleagues who were part of this story, this, this success story. Guarantee. The contribution of my erudite head of chambers, Barrister Mrs. Chimumeche cannot be overemphasized. I also want to mention Maxwell Obara, Nemeke Jofan, of course, Aloy Ejimako. Those who are who work tirelessly to ensure that we get to where we are today. Of course, I cannot conclude this piece without appreciating so immensely my wife who has been there for me, for her prayers, and also my lovely children for their prayers. I cannot thank them all. My thanks also goes to the erudite, formidable media warriors. Inulia who has been there for us, who has been taking bullets for me in particular. When the enemies were on rampage, doing everything humanly possible to derail me, to distract me, they were taking the bullets for me. My thanks goes to, I will single two of them out to appreciate. Not that others didn't contribute, they did excellent work. Because when they were taking this bullet, I was busy working. I never lost focus. I was giving my best, doing all things we can, working behind the scenes to ensure that we get. Hey. Sure that we get we get the best results. I will not forget to mention persons like Kenguru Ago. Inulia. He has done so marvelously well. I must appreciate him. Also appreciate Prince Darlington. They mm -hmm. are mm-hmm. there for us at every given time. They were there taking blood for us. I must appreciate them. May they remain blessed. There are too many numerous to mention. There are too many numerous to mention. We are there praying for us. Reverend fathers, bishops, caliphates. ndewo barrister ozugbo ọ bụrụ na nụrụ ya achọrọ m ikwu okwu on this particular listing very good ọ bụrụ na nụrụ ka o kwuru o mechọtara everybody kpọọ IPOB midia worries ụnụ ọnụrụ mgbe ọ kpọrọ eh, eh, eh, autopilot click love and like ụnụ ọnụrụ mgbe ọ kpọrọ Simon Ekperima <laughs> ọkwa ụnụ nụrụ mgbe ọ kpọrọ ike Ikenga Uruagụ Ikenga Uruagụ o so na IPOB ka o so ndị autopilot ọkwa ụnụ na-anụ ya ụlọ nụrụ mgbe ọ prince darlington ụlọ mgbe o kwuru and so many other ipob media warriors maka o bido anyị afa chi ga-eji chi ga-abụ anyị ka nkụ anyị karịrị akarị but ụlọ nụrụ ya ọkwa ụnọ nụrụ ya now this video ka o ruru yesterday night simon ekperima wee pụta midnight he could not swallow it ma that na when i tell you that na simon is a jealous idiot ifilo mebi na nwaada chala ugo na-agba asịrị maọbụ na m kpọrọ ya asị maọbụ na m hetiri shiara m vidio onwekwa ihe gbasara mụ na simon o simon i don hate you but i hate your character your spirit of desperate ka m hetiri simon onwe ihe gbasara mụ na gị you don have anything you have not achieved anything ị nweghị ụlọ be nna gị ịlụghị ụlọ be nna gị ọ bụghị nwaanyị ka ị nụrụ onwe that is onwe ha emete na a ga-eji wee weta gị so why should i be jealous of you ọkwa ịfụ ka ndị simon nwunye ha dị ka nwada achala ugo did you have anything to offer you don't have anything to offer ihe niile ji ụgwọ ọnụ bụ lies ịtụ asị melon, ị na-esukọsi isi na isi So why should IPOB be jealous of you? Why should media warriors be jealous of you? People ụka gị mma. Why should people nwee surname be jealous of somebody na-enwero surname? Yesterday Simon putara sị na afo ya bụkwazi Ifeanyị. Ọ na afo ya bu Dragon, afo ya bụ ESN, afo e ya bụ Simon, afo ya bu Ekpa, afo ya bụ Njọkụ. Pụtakwa ụnyaahụ sị afo ya bu ifeanyi. Because of video dis video play now because of dis video na barista ifeanyi ejiofor pụta bịa kenechaa ndị ipob niile which that na ọ bụrụ na simon continued na-eme his normal exposition his fake exposition that lie ọ na lie na page that time i believe that na ọ bụrụ that na simon ejebeghị n'ebe ndị leadership nọ barista ifeanyi ejiofor kara i recognize ya today but simon choose the part of evil part of uh, hijack the struggle part of gossip with dos name part of ịgba anyị mgba part of create zob doe voice of betrayal m branch fake esn nke a na nke ọzọ two days ago o wepụtara enquiry number ihe niile maazị nnamdị kanụ putr in place simon ekretigo nke he choose that part that is why we decide we decided to ignore him we don't include criminals in our team n'ihe anyị na-eme that is why iji wee fụ that na barista ifeanyi ejiofọ atụpụrụ simon ọnụ yesterday he did not even mention something like him somebody like him ọ kpọtadịghị afa ọkwa na afụ nke bụ eziokwu na okwu ejighị aka ekwuo onwe during the nwunye maazị nnamdị kanụ chọrọ ịpụta na redio biafra simon amalụgo the message ọ chọrọ ịpụta bịanye simon tried to shut that young lady up but she refused simon that cannot uh, keep a wife simon nedohu nwaanyị n'ụlọ pụtara na-enye the wife of leader of indigenous people of biafra simon pụta na-enye ya advice somebody na-enwere wife pụta na-enye nwunye onye ọzọ advice because video as in ka that interview ga-esi wee gaa simon is a smart criminal he tried to stop that young woman but unfortunately for him nwunye onye ndu atụpụghị ọnụ her excellency did not even respond to, her, to him ọgwọnụfụrụ ya shiawarụnụ vidio biko na-ashia vidio onye ka simon nọ yesterday gbakọgide because yesterday everybody carried the, the whole social media gbabiri bụọ after kabaristi ifeanyi ejofọpụta kwucha okwu a everybody carried the video simon na-agbagharị simon ege neda video gekwa gekwa gekwa he cannot he couldn't swallow it simon ihe simon ji wepụta nyaahụ na na biafran time bụ 11:30 to 12 simon eji by that time eme video he came out. He was trying to swallow it o kwere so he came out bido baba ọgbarụgbago ọgbarụgbada ọ na-akọ let us listen to that geenụ cherenụ o nwere ebe nna aga chere ka anyị gee ya ntị because ịma na a na-ama atụ olu ọ dịka a na-ama atụ ihe nwa na ọ dịka ọ dị n'olu simon amụ na gị onwe yugo n'owie dị ebe ị na-aga na-enyi echere nu aka ezida vidio odiliti gị yi simon odiliti ene dị vidio chere nu Shut up, bitch. Come on, zuzu pour out. Nye oshi. Chọọ ka ihe esi na akwụkwọgharị ọnụ. Na-edi vidio. Ihu say man I will show your face today. I'm sorry. I have to do that because ihu ya it won't show you. 2023, Biafra will be free from Nigeria. This evening, I have come with three messages. Share the video. The first message <laughs> is to the Fulani terrorist government. Uh -huh. The second message is to our brother, government Tunkulu. <laughs> the third message is not actually a message. If you here, But it is a comment mm -hmm. that I'm going to make. To our erudite lawyer. <laughs> cancel. Uh huh. In the name of Barrister Ifani, Ejiofor. Mm -hmm. <laughs> Ifuna. And uh, fortunately, uh -huh. Barrister Ejiofor didn't know that he is my namesake. <laughs> My name is also Ifeanyi Chuku. Gini me? And the fourth comment is going to go to Enugu, Mom. our people in Enugu State. Hey! Kwuo n'okwu anụmanụ a. Come on, speak. Fight anybody. Mm-hmm. Obidogo. Who don't fight me. Guarantee you. And I have not come here to fight anybody. Negent. I have come here to commend those who have done something. <laughs> Iwe. Mm -hmm. And everybody have done something very well. Mm -hmm. But I want to tell those uh -huh. who are now doing their muzzle like this. Those who have come to do muzzle like this. For Simon Ekpa. Mong. Ejikwole say. Upe. That machine. Come on, shut up. Those who are positioning themselves to attack Simon Ekpa. Machine. ese onye who are you negodo onye na-eto ọnụ chere m mechie ọnụ shọtọp na-ena onye na-eto ọnụ <laughs> na-ena onye na-eto ọnụ ịjụkwala ese ekọmọ na akwụna akwụna kọmọn neli kọmọn neli ọnụ ọ daa ya kata na-enu dis man do just look at this a nobody na-eke o si etogharị ọnụ ọ bụ nkịta nwe onye agbasighị ike na ọ gharịpụ ọ bụrụ onye na-atụ ụjọ onye obido na-atụ na-elu a nobody an empty barrel na-eme kiazi na-eme a lot of noise pụtara na-eto ọnụ n'elu empty bucket na-egodu udu frugim take a look at this guy onweghị anything to offer ọ na-alike ị na-ebuga every time o ọnụ na-agụnye azụ n'ofe just listen ọ bụrụ na onye na-amara onye onye abụna na obido na eshiva ịjụkwala ese pipụl nwere kọntent pipụl nwere pawas pụta na-ekwu ma ijikwala ese disirifraf eh, nobody a son of anụmanụ ọpụta ọ na-asị those people trying to buga ebe simon nọ ụnụ ọjụkwala ese na enu mba nsị a necklace man just take a look at anụmanụ just look at ewu this guy self i will even keeping where he belong somebody like me alone go i will deal with simon hands down without asking for anybody's help simon you are nothing onwedị ebe ị nọ onwedị ihe ị pasịtara ịpụta na-eti mkpu ịjụkwala ese nke ahụ na-agbaka n'isi how dare this boy ịpụta isi eho our barista onowu onowu anyị ehola onowu ka dịsi nwa obodo lesi boy a short tin simon ịmakwa ịmakwa African struggle is a struggle that is very dirty. Odumma. I came to the Biafra struggle with all my heart. And if you come to stand on my way, I will fight you dirty. Odumma. I will fight you with everything I have. Get, get empty. ọkwa na for na this guy bụ e ahụ emetụ unu notice something about simon simon agaghị anọwụ wit somebody as in like let me say like six or three months or one month without picking a fight with that person n'elu ihe ọ na-eme ọkpata asị ife ifeanyị eji ọfọ simon pụtasị ife ifeanyị eji ọfọ ize n'ogo area ụnụ <laughs> Barrister Ifeanyi Ejiofor is a n'ogo area. Look at him now. Look at him today insulting him. The same vagabond pụtara sị na Nelly Akwunofe egwu is doing something very good to release Maazị Nnamdi Kanu that he will never attack Nelly Akwunofe Egbu. Ọkwa Samson Simon bupụtara ikpu n'eli na social media. Ọkwa man bupụtara ọtọ meli na soshal midia ọkwa dis boy ọkwa dis something <laughs> gebenụ ntị unu ga-anụ nke dadị unu ga-anụ di men wan geenụ ntị ka ọ na-asagodo n'ọnụ mgbasawa okay ifuna ifuna So I want to tell Barrister Ejiofor ifuna that those who call me their friends I call them my friends I want to tell Barrister Joe for today that Simon Ekpa is not looking anybody's face the only person I respect in this struggle is Mazin Ambikana I gave him my word simon point of correction ị naghị respect maazị nnamdị kanụ point of correction simon ị naghị erespect maazị nnamdị kanụ bikos abụdat na ị na-erespect maazị nnamdị kanụ ị kaghị na fight the structure ọ hapụ behind ị kaghị pụta na fight maazị chike dozie m ị respect for maazị nnamdị kanụ then why are you insulting maazị chike dozie m calling him ee eh, onye nzama why are you insulting maazị chinasa nworu calling him nzama calling him nworu abụ that na ị nwere respect for maazị nnamdị kano ị kwesịrị ịmadat na ọ bụrụ chinasa nworu dobere onwe da position ọ nọ today ọ nna nnamdị kano doberie so somebody you have respect for i nwezi respect for the leadership ọ hapụ behind if rather na you don have any single respect for maazị nnamdị kano na-ege m ntị pick a fight mm -hmm. against me. Okay. God USA. Ifuna. Ifuni hana ewe me iwe. Before you pick a fight against me, God USA, I am not here uh -huh. to attack you because Ifuna. it is a distraction. Ifuna. But I have just come to give you a word. Ifuna. Barista Ejiofor. Mm -hmm. before you come out mm-hmm. to face Simon Ekpa. <laughs> Everything I have done since the abduction of Nnamdi What have you done? Shut up. What have you done, Simon? Everything, Guinea. Na created the DOE, create a fake branch, create a fake ESN iji go gowara our some of our boys from ESN. gịnị ka imegolide kreti vob skamwa biafrans wee mepee redio steshọn what have you done osi everything ụnụ <laughs> ama the reason for this cry ụnụ ama ụdị akwa ọ na-ebe ihe bidoro akwa bụ because of na baris that first video m play ụnụ barista ifeanyị jafọ pụta bịara azịmbịa kenechaa ndị midia warriors niile kenechaa dos kene maazị chike dozie m ebe na-agbawa simon obi budat na maazị na barisi ji ejiofọ mepere ọnụ kpọọ maazị chike dozie m ike nke ikenguru agụ rekọgnaizi adalintin simon bido webe iwe isi gbaka ya bọta o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ simon ị na-ewe iwe ayu emember of ipob ayu under ot onwe post enyewu na ipob ị na-atụ dues na ipob why should you be angry each time na a na-erekọgnaiz ndị na-atụ dues na ipob ndị bụ emember of ipob ndị nọ onder ot na ipob ndị na-eme ihe maazị nnamdị kanụ si ka eme why ị ga-eji wee na-ewe iwe that na a na-erekọgnaiz ha why should you be angry this is my question to this vagabond gebenụ ntị ifuna ọ na-amonetize kwa ihe a ya ọ na-amonetize peji Before you come out to face Simon Ekpa, gaa jụọ ese. Inume. Everything I have done since the abduction of and the Namdekano is pure and genuine. Uh -uh. After today, mmọnwụ mmọnwụ onye ka ị bụ ọ dị mma If you fight me, you fight truth. If you fight me, you fight Mmọnwụ onye ohi. If you fight me, onye oshi onweghị ihe na-efolo gị this is an empty threat you are a nobody simon let me tell you ịbụ a nobody ibelu mpe onowu agbagharịgoro ugwu film before ma the meaning of onowu jee jụọ ese simon onowu is not only a barrister ọfọ simon ji eju eze ee simon ji ejukwa eze ka ị hapụ ise na agwarọ gị ihe abụrụ onowu abụrọkwa maazị ga edozie m onowu abụrọkwa maazị chinasa nwoolu jee gbajuo ese simon jee juo ese before you start attacking barista ifeanyị eji ọfọ jee gbajuo ese jee jukwa eh, eh, master pion john hom ka ọ bịa master pion john hom na anyị because of as in because of ihe o ji ọnụ ya kwute n'ebe onye owu nọ jekwe jụọ masta pion jon hom simon this fight you are trying to pick against eh, onowu jekwe jụọ ese ịma ya sịgbarịsị ifeanyị eji ọfọ bọta igbo niile ma ya sị onowu onowu igbo niile simon ịdụkwa empty forgetkwa ụmụ mpịọmpịọ egwu anụnwa iti siri na wọl simon ụmụ ihe iji wee ụmụ rubbish nke ha nke onowu dụkwa ril simon agwa onye onowu bụ ijọsụrụ naanị gbarịsi ifeanyị eji ọfọ na ntị ịfụrụ ụmụ mmanụnwa na iji n'aka onowu jide gị na ọ ga-agbaji gị onye owu nwa ahụ akpata gị na dis rubbish tile ebe a aka he'll kílẹ̀. Sometimes people that you feel are smart when you follow them because of some certain things. At the end of the day, they will mess up. Simon, let me tell you, you are a nobody. And the nobody beg you to follow Barrister Ifeanyi Ejiofor. You are not one of us. simon stop forcing yourself na n'ebe ndị ipob nọ stop forcing yourself n'ebe ndị legal teams of maazi nnamdi kano nọ simon you are not one of us can't you get it ọnụ ị na-anụ ọ bụ na ihe niile a na-emelu a na-egosi gị that na belong kedu ihe iji afọs onwere why are you forcing yourself oke nekwana ihe de apụtakwana recognize ya the whole people e recognize onweghị onye kpọtara afago that na you are not welcomed onweghị onye chọrọ gị na onweghị ihe ị na-eme you are inconsequential simon why can't you allow us to be why can't you move on why can't you go and continue eating your yam na germany ike kwere mmadụ anwụbe ha anwụ why can't you message simon back we must continue I go no nowhere. share share the video. They are frustrating themselves. Share the video. Exactly. Marisi if your phone is too busy to banter words with this chief infiltrator, he is too focused to be distracted. Exactly. So, next, you want share around video. ha report ba di vidio ama nnọọ ihe ha ga na-eme <laughs> ama ndasị na ha ga na report di vidio but o nweghị ihe o mere I want you to go to the message, the communication we had on the 28th of September. Eji eme gịnị? That's all. Message e delete gụrụ. Gịnị ka eji? Message eji eme gịnị? Chegodo na e. get gịnị meseji meseji isendiri bara ifeanyị ji ọfọ ha gịnị ka eji dị meseji eme he should go back to the message we sent to him na september ka gịnị wee mee ha gịnị ka eji dị meseji eme gebe ntị on the 28 of September. I hope you are going to, you will address this mess at the end. Okay. Because really, sometimes I keep quiet does not mean that my eyes on the ball. But Barrister Joffo said that, and I gave him a message. I did not share nobody. No message. That message, it with anybody. And I did not communicate with anybody. But they ifugo ebe a ka o gburu onwe biko na i want to ask you guys simon ka ka ị ga-adị ka ka imi na anya ga-adị gị anyị esi ebido na blackmail na-echewetin barista ifeanyị ejiọfọ na-asị anyị jekwa jụọ ese datin ya kwadoro ọfụma datin ọ na-epik fight with him biko na o ihe m chọrọ ịjụ unu vidiyo barista ifeanyị ejiọfọ ma ihe sido onwe mgbe o ji wee kpọ simon afa did he mention simon the answer is no ọkwụ na afụ n'otu guilty conscience si wee mee disturb simon ọ pụta ka ọ gwa biafrans ka ọ gwa ụmụ ụwa ka ọ gwa ụmụ ụwa that na ya na barista ifeanyị eji ọfọ chatịrị na septemba that na ha chatịrị on septemba ọ dị gosip simon pụtara ịgosip yesterday onwe ihe ọzọ simon came out yesterday to make it open that na na ya chatịrị barista ifeanyị eji ọfọ na septemba ma ọ bụrụ gbasa eh, eh, eh, barista chatịrị ya na onye nwa chatịrị barista na anyị the content of the chat simon ju ọ chọrọ ikwu mana ọ na-apụta ọ na-ebuga o jikwa wee chat abalịta ifeanyị ejiọfọ on septemba gịnị mee he should go back to their chat my people ọ na-afụgo na ọnụ dịsibu na-egwu n'ife adịrị nke egosi unu ndị kwụ na right part na ndị na-akwụrọ na right part ọ bụrụ dat na ị ka nọ ebe a na-edobe arụ dat na na ịdụ confused that na you are confused you don't know wia to belong you don't know where to follow you don't know who to support you are fooling yourself yesterday barisi ifeanyi ejiofor pụta kene people maazị nnamdi kano recommend people maazị nnamdi kano kwụ with pipo that are supporting maazị nnamdi kano so maria ma today that na ihe a niile fụ simon na-arụ ụgha ihe a niile simon na-agha taa for the past one year plus eji maazị nnamdị ka na-eji ojos na-eme on his own onwe onye sendirie nobody send simon maazị nnamdị ka na-esendịrọ simon he did not record onwe mgbe maazị nnamdị ka ji wee si simon ya bụrụ ego na bribe ụmụazị biafrans onwe mgbe maazị nnamdị kanụ ji wee sị simon bulu ego jee bribe e nwande esn hapụ na biafra land maazị nnamdị kanụ did not send simon onwe mgbe maazị nnamdị kanụ ji wee si simon that he should go and send double lion to his early grave there is never a time maazị nnamdị kanụ sendịrị simon message so ihe a niile ịfụ simon na-eme ndị a niile simon na egbusisi ihe a niile ịfụ simon na-ekrete ma pipụl na-eje snash dia cars ọ bụrụ maazị nnamdị kanu sendidie he is on his own ifuge simon ekperima is on his own he is not working with ipob ipob amaghị onye ọ bụ because ọ bụrụ na ndị ipob ma onye simon bụ yesterday barista ifeanyi ejiofo kwesịrị irecognize simon but because of that na ipob wide, maazị nnamdị kanu onweghị onye ma onye simon bụ that is why eji we recognize ya yesterday so my people ịmara asụ ịsụọ n'ikwe ọbụkwa na ịma ha asụ ịsụọ ya n'ọkpa gị nke egosi n'ụlọ natana simon na-agba nịkanịka na nkịtị na ya ije na social ije na facebook today so many of their pages edelete gị ha change go name the pages are no more there they are changing names ifuge they are dos are wife dos are wife ha ekwugharịbakwana simon na ha achọ ebe ọ ga-agọdo aka ọ na-achọ ipik fight with onowu ka ọ sị datịnọọ ihe asịrị ya o nwere mgbe onowu ji wee gwa simon afa yesterday ọ ka ụnụ fụ ka o si achọ problem otu o si akọ ọnụ ọ na-achọ ka ya na barista ifeanyị ọfọ steji ịkọ ọnụ ka ebido kọba ọnụ ngwa ngwa ebido kọba ọnụ na simon edistrakt ya onowu somebody that doesn't have anything to offer Ifu ifugie na ihe niile ọ na-adọ nịkanịka today my people which are destroyed the Jew we much destroy Jew ọ ga-edestroy zu na ya onweghị onye m onye ọbụ nobody know him asị niile ọ na-atụ ụnụ maka na ọ bụrụ na this guy continue with all those things ọ na-eme den ọ sị that na ya na-eme expose makwa na ọ karịa karịa mma ọ bụrụ na dis guy nọtụ azin face front ya na-eme ihe ọ na-emebu before i don tink dat na dis insult niile na mkpali niile a na dazi ihe a niile fụrụ na-akpali onwe dat na ọ kara butere onwe but because of that na he a power monger he want to be noticed he want to hijack the struggle he want to where he did not sow simon chọrọ iripụ ifugoro na ikpe akịta anụnwa ekpere na pew court 3 days ago simon anarago the glory ezigbo ego onwe o putu ego eyi na ewe dat na ọya gwara ifeanyị ejiọfọ dat na a ga-eriliz maazị nnamdị kanụ oke ịgwa barista ifeanyị ejiọfọ dat na a ga-eriliz maazị nnamdị kanụ ole ụbọchị ka esi a ga-erilizie o nwere onye na-agbara dat na a ga-eriliz maazị nnamdị kanụ onwe onye na-amarụ today kpotokpoto agbana n'ihu efu so my people ọ bụrụ m mere n'obi m ịkọsa ọ bụghị anyị ga-ebuna ọ bụghị barịta ifeanyị eji ọfọ ga anyị samon metere onwe ihe na-eme so my question now is now that maazị Nnamdi kano is coming out gịnị ka simon ga-eme ihe niile o krietiri kwụsị ya ma ọ ya from m branch ma ụmụada azụka ikpu ezi azụka ikpu nkịta that ugly micheche old woman that mama dịka dad mere ihu ka m tọọ ihu nkịta gịnị ka simon ga-emezi azụka kedụzi ebe azụka ga ebilọn ka simon ọ malitego strọgụl nke bikos o nwee ụmụada nwee doe nwee Embranch eh, nwee voice of betrayal nwee esn nwee enweghị ifu na o nwekwuo na inquiry line line e oyi abụọ gbajuo dọlụ gị kpọọ simon e, o wepụtara nke a nwanne nyaahụ o nwere ihe niile maazị m kanụ nwere enwe simon enwechago so ka ezi ihe a na-eche let the struggle begin simon pụta make ya open that na-ebidogo nke ya stọp ịhaid onda maazị nnamdi kanu ya stọp ịhaid onda dị name of maazị nnamdi kanu he should bring it on he should stop hiding ya bụ show ụwa his motive let him come out and show the whole world ihe ọ capable of doing bikos you cannot tell me dat na ị na-atụ maazị nnamdị kano ụjọ ị na-erespekt maazị nnamdị kano mana ihe niile maazị nnamdị kano putiri pre azin ihe niile o putiri in place eh, eh, i destroy chago ha niile ị na-achọ ipulu ha down na maazị chike doziem is compromise hizi onye nzama mana ịdụ bizi na-agba nzama ịdụ bizi na-ayọ supa chat na soshal midia ịdụ bizi na-ayọ supa chat na na eh, eh, eh, na YouTube ị na blackmail dos ọdatina ahụ neli bidoro kwube neli akwụna neli akwụna akwụna neli pụtara bidokwuru n'ọnụ lachapụ ọsọ jekwube maazị onye amaghị ebe maazị Chinasa Nworu nọ man for that matter jebe tụtụrụ fon kpọwa maazị Chinasa Nworu kpọbịa that na elohim gwara ya that na very soon biafrans will reject dos onu akwụna a voice of akwụna akwụna akwụna na-ala di na n'elu nwoke na-akpọ maazị chinasanworu na-ete that na na elohim gwara that na very soon that na biafrans will reject dos not knowing that na ihe a bụ plan deal ya na simon na ya na simon na-ala di amadatina na ihe ndị a na-eme bụ jos ka e destroy ya strọgla. we never knew that na nelly was up to something na ya na simon na-ekuk something na ha na-ahazi something anyị chee dat na ihe niile kwuru bụ eziokwu anyị amarọ dat nọọ jos nọọ ka e wee ka a na-alụ di lafuo maazị chike dozie ee eh, maazị chinasa nworu si ya na na aghọta ihe ọ na-ekwu pịa pịa pịa saba ee eh, nelie gegidogo ntị gegido ntị ka ọ maa ma maazị chinasa nworu ọ ga-eme announce na redio biafra that na this struggle that na biafra si reject go dos neli akwụnofu egbe anụghị ya n'ọnụ maazị chinasa nworu neli mapụta ha want to let biafrans na diọkpara nne na-egbusisi biafrans ọbịa blackmail maazị chinasa nworu because of na maazi chinasa nwole ekweghị eh, awọk with her ọkwụ na afụge unu fụ ka di whole wee malite Neli na simon chọrọ iji alamala destroy ya this struggle but chineke nke biafrans ekwere daa elohim maazi nna that god maazi nnamdị kano na-akpọ every night and day o kwero ka nelly na simon were ihe dụ ha n'ukwu destroy ya this struggle chineke kwere otu a ka esi wee merie dos ada agwụ ọgwụ ọ chineke ka anyị ma sọsọ chineke chukwu okike maazị nnamdị kana na-akwa ya every night and chukwu okike wee mee ihe o ji wee bụrụ chi oke now maazị nnamdị kana is about to come out simon gbaghalịba si na ọya agwarụbarụsi ifeanyị ejiọfọ that na maazị nnamdị kana will come out my people on this note I want to appreciate everybody. Otherwise, odogwu anyị nụrụ ọgụ ọ bụrụ dat na anyị hapụ neli na Simon ka ha were ihe ha bụ n'ukwu destroy ya struggle o nwere ike banye na-abịa ubi no eh, eh, eh, redio Biafra ọ gaghị enwezi ihe a na-akpọ redio Biafra but ekenere m Chineke dat na ekweghị azin na okweghị ka ihere mee anyị at least maazị Nnamdị Kanu pụta ọ ga-enwe ebe ọ ga-azụta ọkpa have a resting place ebe ọ ga-anọ wee gwa anyị okwu ọ bụrụ na simon hijack redio biafra maazị nnamdị kanụ pụtazie simon enyewe conditions of broadcasting simon ebido gwaba ihe ọ ga-ekwu na ọ bụrụ na o kwughị o wepụ ya ụnụ ama na anyị kara ise n'elu mmiri today nke a ga-abụ a very big lesson to each and every one of you nke a ga-abụ a very big lesson not only in struggle in everything you are doing ọ bụrụ na ị nwere company na ị nwere business ị na-manage don't allow a stranger to destroy your business to destroy your company to destroy your organization to destroy your your your your, your nation ifuge ọ bụrụ na-eji ụjọ daalụ enwe n'elu nche akala ime today ọ bụrụ na anyị ji fear that na dos ji ụjọ wee too okorobịa nsogbu kara ịdị today neli akwụna kara iji ala na ikwue destroy ya strọgụla n'ezienu ka chineke si wee bụọ ha ọnụ neli bupụta ọtọ simon nyeziere ya aka ka e dị ọtọ ọ bụla otu chineke si wee chọọ ka azi nke ọ bụọ dispipụ ya ike chineke wee mee ha expose ihe ahụ ha na-eme bihind kamera wee pụta ife aka atagie no native doctor eh, native doctor jikwe neli bring out ihe ma simon wepụta ya ka o zuo oke simon cannot tarnish your image just like that bring out his own ka anyị fịa wepụta nke simon anyị chọrọ ịfụ that long tin ka anyị fịa bring it out ka o doo ụwa anya that nọ ihe unu na-eme up to today neli apụtabeghị kọọla anyị akụkọ ka ikwu esi wee pụta na social midia. Nelly have not come out to explain to Biafrans how her ọtọ si wee surface ya na social media she did not tell us. o mechie ya because ha ma ihe ha na-eme ncha ka these people na-agbọ ha wee were struggle na-agbọ ncha the same thing Nigeria mere a nọ n'elu bed wee lagodo di wee lata Nigeria ọ dị septin ka nelly na simon chọrọ ịbịa bịa mee na di strọgụl mana chineke biafra si ekwero anọrụ everybody na na-ekpe ekpere nelly na simon anọrụ na iko na-eme alụ dị iche iche na fabricate lies na biafrans na very soon they will amaghị na ọ dị ka ha na-ala na very orijet enenu ha ihe ị ga-ajụzi onwewo na-abụ na biafrans orijetiri dos ihe a bụ spikin ntong nwaanyị nọ n'elu nwoke na ase spik ihe a bụ ụdị okwu nwaanyị nọ n'elu nwoke na-ekwu ehu biafrans na ha ga-erijet dos kedu dibia ga-agwọ ọgwụ nke ahụ ole kedu ebe spirit so biafra ga-anọ dis one e wee mee n'anya ha kedu ebe our ancestors fa from day one kedu ebe ha ga-anọ Biafra nse wee reject dos where is ụwazirike ụwazirike ebee ka ọ nọ today ụwazirike pụtara mmemme spirit so biafra bihapụ ya bikos ojukwu chọrọ ka ọ ha ya strọgụl n'aka not knowing that na ụwazirike is a criminal otu a ka spirit so biafra si wee disgrace ụwazirike wee mee ụwazirike ụwazirike adazi ite nkobo today n'ala igbo na biafra land uwazulike adahụ ten kobo today na biafra land or biafrans eh, eh, ancestors mere ọdụ possible ọbụrụ simon na nelly so nelly ji ukwue wee bịa na struggle ka o were ukwue wee destroy ebe nelly bịara na struggle ka o were ukwu ya ukwu nnu wee mebisia ihe niile maazị ndị kanụ hazisiri ahazisi nelly na simon mere alụ ihe abụ my first time ịfụ ọtọ nwaanyị na social media i have not seen it before ever since eji wee mụ m afụnubeghị m ọtọ nwaanyị na social media ọ aka simon na neli azin ka m bụ ụzọ wee fụ ya n'aka these people bụ my first time of seeing it i have not set my eyes on ọtọ another woman before ọ simon melu ka anyị simon melu ọdụ possible masta pion jon hons na ọya akpelu dị ekpele ka ike neli pụta na eh, soshal midia atleta end ike neli pụta ọ bụ eziokwu ọbasị nwada chalugo amarọ pọtụ ihe m chọrọ ịgwa ụlọ bụ onye ọbụla si dat na na anyị nwa bụ biafra na anyị agaghị aṅụrụ mmiri tọgbu iko onye ahụ agaghị aṅụrụ mmiri tọgbu iko otu a ka a ga-esi na disgrace dapis kama ihere ga-enwe odogwu ihe ike mee simon na neli bịa ka ha distrọ ya ihe odogwu dobelu ihe ike wee mee nneli ebupụta ikpughe wite ajị na akpụ ebupụta ya na soshal midia onye ọbụla fụ ya ụwa niile kirie ya biafra strọgụ na waskwa strọnga na waskwa strong na-aga we are moving we move anyị kwere adị ka ọnụ akọrọ anyị na enu redio biafra today redio biafra infiltrators na mok ha na-akọ ọnụ the anan turning back ha ncha niile na wọchikwazi redio biafra all of them are now going to radio biafra ndị erileri ndazi ndị abụla ọnụ ndị abụla ọnụ ee eh, ọ bụrụ na maazị nnamdị pụta tomorrow he will come and broadcast na vob voice of betrayal abi he will go and broadcast right mechaa tọnọta na ọtọ pilot eme mba na sinsi two days na ka eji akpọ ya na fon na di ya anaghị epik kọl ya gịnị kpatara his on ndị run ihe na eji ọ fụgo na simon azin uh, na simon bụ onye oshi gịnị mere na opik di call he couldn't pick the call because o lere onwe ike ọ gaghị epik wuzi because everything na-adụgo too late aha n'ihu mpaghọ ile ugo ebelune na mgbagbu very soon no state ọ gaghị akali next week osu unu ekwete that na ọ na-eme ịpụta kọọrọ ụwa ihe imegidere wee kpagide nkịta ka ịghasa ghasaa dos to compromise ka ịkọta ọha ka ị wee sọfesie ka ị destroy ya nke maazị ka ị wee pụta did maazị nnamdị kano destroyed ụwazulike no ụwazulike destroyed himself ụwazulike ji aka butere onwe ihe mkpọrọkọ ọnụ onwe onye sendere ụwazulike meseji ị pụtazie chọọ ka ị destroy ya ipob ka ị wee rigoro nwee nke gị na ọtọpilot na na ihe ihe nwa jiri bụrụ ọtọpilot oluzie mgbe aramalụ ụnụ e- e- e- divid Eh, eh, eh, neli sizie n'idu gụnwa sizie n'ọtọ pilot ihe legbuo unu jenu gwọtọkọgwa onwe unu grup of ndị ndị ngwọtọkọ ndị ukwu nnu ndị ndị ndị ndị taa nwa taa nwa ọnụ grup omegbachi ndị grup of ndị taa agadi nwaanyị taa nwa ọ grup unu hele mee ọnụ ncha i thank god for my life o oh. i really thank god for my life onwe onye ga-asị na na mụ na ya ji dis struggle wee mee ihe nwanụ i thank god for my life i really thank god na ekwensi oyi uzudi m wee destroy ihe maazị nnamdị ka eh, eh, put in place chineke meela ụlọ ebere Only Simon Ekwema is lawyer, soldier, solicitor, leader of Ohaneze in Finland, a, a finished a politi politician nelly ofebu broadcaster author bandit leader esm etc now his name is ifeanyi chukwu <laughs> his name is ifeanyi chukwu who knows what he will be tomorrow <laughs> maybe boko hari or malami cause he is already liar <laughs> liar muhammad gazie ike họzọ another name too <laughs> that guy bụ something else i'm telling you that guy is something else ama m onye merie ihe a and ihe a bụ abụmọnụ na-efole ọmazi onwe simon is now confused more than confused ọkwa december receiving your for is enogo area why o jizi eme attack he's now as im honor support all of a sudden he started supporting barisifanyi for kịta o bidokwana simon afụnubem ebela emelụ m nwaanyị simon ga-anụ ipt unu niile na-akwụgha ike unu na-akwụgha ọchịdaadị unu na-akwụgha onwe unu na-akwụjere simon dido ọ ga-eme unu ihe azụ ka ihu nkịta ọkwa gị gụnwa bụ next person ọkwa gị nwa bụ agadi ekwe nka simon mechasịa gị ihe ị ga-ekwete ọkwa gị nwa bụ agadi nwaanyị azụ ka ihu enwe ka mọnki nne nwaanyị jọrọ njọ eji ama nwaanyị ọla ọkwa gị veri soon simon ga-agba eluigwu fim ọkwa ifo ka neli dị ọpọ na otu neli si acha pọtọpọtọ simon bupụta ikpue bupụta ihe niile ma ihe niile so ya na o bupụtara everything nke gụ ga-adị worst azụka nke gụ ga-adị brutal bikos ịma ha wee jọ ihu ha odigodu ka enwe onye mazi ebe otu ebe ahụ ga-adị azụka nke gị ga-ada egwu o nwere ike onye ọbụla fụrụ ya on ga-agbaala ozugbo bikos nke gị dị brutal negodu ka ihu gị dị a ga-ejizi ya marụzie ka dị ọda saịdị ga-adị azụka nke gị ga-apụ iche chineke meelu gị ebele chineke jos meelu gị ebele maka ịma ihe ị na-eme so that is it my people um, <laughs> remember our one million man march tomorrow na london mazichina chinasa is coming out this evening 7pm Biafra time stay tuned don go anywhere because ọ ga-adị egwu n'abalị ya ọ ga-reset brains ụnụ the little ones ka fọrọ n'ọtọ pilot mazichina chinasa is going to reset your brains this night stay tuned don miss it o oh. don't allow anybody to deceive you because he is coming with bomb wait for it on this note afọ gị tata ka afọ gị echi ọmaka meela unu niile chọrọ ihe ọma ee eke ga-eketela unu ihe ọma oye ga eyetere ụnụ mma nkwọ ga akpọtara ụnụ mma afọ ga-afọtala ụnụ mma ihe akwa ka ihe enwe enwe ka m na-ekwubi n'isi each and every one of you you guys that love nna Nnamdi Kanu you guys that want dos to continue you guys that supported dos you guys that love barrister ifeanyi ejiofo and aloy ejimakor and other legal teams of mazi nnamdi kano i really appreciate you guys ọmaka meela ụnụ ncha niile nwada chalugo is sitting here this afternoon to pray on each and every one of you ihe ọma ga-eme n'isi unu n'ofu n'ofu before the end of this year that may achieve since this month since this year you ga-eme ya achieve you must achieve you must achieve it you must achieve it otu a esi ahapụ maazị nnamdị kano nsogbu gị niile disappeago all our problems disappeago maazị nnamdị kano is coming out with another dimension maazị nnamdị kano mpụta ọ na-apụta ọ ga-abụ ihe ọṅụnyelu gị ọ ga-abụ ihe ọṅụnyelu ezinụlọ gị ọ ga-abụ ihe ọṅụnyelu nyelu ụmụ biafrans all over the world niile today ka m na-ege metụ nwanne m metu nwanne Melchizedek o wee sị dat na one man wee gwa ya sị dat na na a na-achọ IPOB family na e, e, e, Syria most of you ma Bible story o nwere kọntrị a na-akpọ Syria Syria ma mba ụwa niile dị iche iche Syria <laughs> o wee sị dat na gịnị ka Biafrans na-achọ na Syria all the whole Biafrans all over the world ekpere m n'isi ụnụ bụ na nhapụ a na-ahapụ awa leader ọ ga-abụ ihe ịrịba ama nyere anyị is going to be a remarkable something in our lives all the people chịrị anyị ọchị ndị niile mụọkụla anyị ndị niile mụọkụla anyị front and back ndị niile si na ihe anyị na-eme na onwere isi dịka onye ndu na-apụta dịka onye ndu na-apụta ihe ndị niile mụọkụla anyị ihere ga-eju ha ihu ha ga-eji ana ele anyị mmiri is ebe a na-agbado today ndị niile chịrị anyị ọchị kọọ anyị ọnụ si na anyị bụ ndị nzama si na anyị bụ kọmpromise onwe ihe na-akọ ha anyị makụọ awa redio makụọ everything that Maazị na Kanu put in place today ka m na-ekwubi okwu wee na-asị dịka onye ndu na-apụta unu niile ga-eji anazelu mmiri ihere eke nwa ihe ike dakwasị unu n'oyie nwa ihe ike dakwasị unu na nkwọ ahịrị na ụbọchị na-anọ nwa ihe ike dakwasị unu that spirit of ihe ike ya zụta unu na eke zụta unu n'oyie zụta unu na afọ zụta unu na nkwọ ahịrị na ụbọchị na-anọ spirit of ihe ike ya zụta unu ncha ebe ahụ unu sị na sị na anyị agaghị aṅụrụ mmiri tọgbu iko ihe ike dakwasị unu ihe anya mmiri nwa mmiri ka m na-akpọtu n'oge awa mmanya mmiri loketi unu niile ị ga-ebegide akwa anya mmiri ga-akọ gị n'anya ị ga-ebegide akwa anya gị ga-akpọ mmanya mmiri ihe ọbụla bụ anya mmiri eje na tears of joy tears of sorrow ya zụta unu niile bikos unu achọrọ ihe ọma na maazị nnamdị kanụ ọ bụrụ na maazị nnamdị nna na-akpọ de na agụụ ga-egbu ya maazị nna kaniz already made o nweghị ihe ọ na-achọ n'ụwa na ọ gaghị enweta bọta ọ si mba jiri maka ụnụ gaa na dss donjon na-erisiv mkparị niile dị iche iche a na-eme ya expos an innocent man na-eme expose to all kinds of disease and sickness dị iche iche anwụnta na-ata ya maka your sake iwee nọ na soshal media wee na-emislead people a sị m na ihe ike ga-eme na ndụ gị gịnwa bụ onye na-emislid pipụl isi na dos adịgo kọmproma ihe ike ga-eme na ndụ gị anụ ahụ iji wee kwue ga-emechi abụọ m ụlọ ọnụ today ọnụ ahụ unu ji wee na-akọtọ ihe maazị nnamdị kanụ na-eme ọnụ ahụ ga-ada ogbi unu ga-ekwusi nyụọ eri na mitọka o mere n'izu ọ ga-eme n'ọnwa o nwere ike pụta na ana asị ị nwere ike ị nwere pawa ị ga-afụ ihe ga-eme ụnụ ọkwa ụnụ ncha ụnụ nwa bụ ndị na-azi ụnụ na-agba izu ka e destroy ya ipob ka ị wee bupụta nke gị we are not blocking anybody onweghị onye anyị nọchiri ụzọ ipob anaghị anọchi onye ọbụla onye ọbụla you are free to come up with your own maazị nnamdị is not blocking you we wee feel that na maazị na ipob bụ an obstacle nyelu gị i wee site na ọka i ya their name ka ị wee bupụta your ihe ike ga-eme na ndụ gị otu a ebe ọ ga-esi wee dị n'afa chukwu okike abịa ise ise ise den ọ dị ihe supporters of nwada achalugo ndị niile chọrọ ihe ọma na ndụ nwada achalugo ndị niile na asọpọt m sofa ọ dị whole people na na isi mwe a sị m na ihe ọma ga-emelụ ihe ọma ka chineke ga-eji wee gbara ụnụ krismas dc ihe ọma ihe ọma aka nri aka ekpe enu na ala ihe ọma ihe ọma ihe ọma ihe ọṅụ ihe ọṅụ ihe ọṅụ celebration upon celebration ihe otu akụnụ ga-esi wee celebrate bido starting from the release of Maazị Nnamdi Kanu celebration agaghị akọ akọ na ndụ unu niile ka unu niile ha anyị wee na-ekpe ekpere ihe ọma ihe ọma a ga-ezute anyị otu a nkwuri ka ọ ga-adị n'afọ Chukwu okike abịa ise ise ise den nwaada chọrọ ga-emegide mmụọ niile ga-ebu agha gbasara ekpere a mkpere ọfa ngọrụ tata gụbụ mmụọ a ga-ezipụ ka ị bịa mee ya taa ị ga-ekwu isi nu eri n'ụzọ ihe ike ga-ezute gị ihe ike ga-ezute gị bụ mmụọ a ga-ezipụ ka ị bịa mechie ekpere nwaada chọrọ ugo mmọnwụ anaghị ama aka ada ama aka ị ga-apụta iwu endọpụ up shame gị bụ mmụọ gị bụ spirit spirit of eh, distraction esendebe ka ị bịa distract ya my prayer mmọnwụ kwadobe ka ị na-akwado ana m akwado ịpụta ga-emebọ gị ịpụta accident ga-eburu gị ịpụta ihe ike ga-eme gị ịpụta ihere ga-ekwu gị iwu go back in shame pụta hinda my prayer ka m gị otu a nkwuri ka ọ ga-esi wee ri ka m gọrụ ka o lere na eke n'oyi na afọ na nkwọ ihe ọma meela ụnụ ọ dị mma on this note my people um, i am signing out i really need to sign out because all the very very important forget yenu ndị na-ebe akwa they will cry because uh, crying is allowed yes anyị bụ ụmụ chukwu okike abịama anyị adansi ndo ịnwe anwụ asị ndo itinye anya gị anya gị so um, nke